मध्य प्रदेश की आदिवासी सीटों पर कांग्रेस और जयस के बीच कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है और इसका नतीजा यह है कि अब जयस बगावत पर उतर आई है जी हाँ जयस ने तय कर लिया है कि खरगोन से डॉक्टर रक्षा मुलजादे धार से भगवान सिंह सोलंकी झाबुआ से डॉक्टर अजय ओहरी और बैतूल से डॉक्टर रूपेश पदमाकर को प्रत्याशी बनाया जाए जयस द्वारा यह घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि कांग्रेस से उसका तालमेल नहीं हुआ और अब खरगोन धार झाबुआ रतलाम तथा बैतूल सीटों पर जयस अपनी रणनीति बना रही है कुल मिलाकर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जयस को मनावर सीट दी थी जिसमें संगठन के अलावा डॉक्टर हीरालाल अलाव को कांग्रेस ने अपना